Yung nandito na lang sa may Northwest. Napatay na tayo. Eh. Nandiyan yun sa pier. Ayun o. Oh. Sa baba, sa may trailer. Para PG. Saan dito? Blue. Blue. Ayan, sa kaliwa mo rin. Sa kanan pa. Sa kanan, sa kanan. Sa puno. Ay, ito boy. Puta nakadapa. Wala, guys po. Oh. Boy, nandun pa rin, nandun pa rin. Oh! oh! Namatay sa safe zone. Nice. Tama-tama ah, record ko. Tanga na.